Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing, cette semaine consacrée à l'un des derniers kits édition limitée paru chez Edward. Il s'agit du set Adler Tag, décliné au 1,72e ainsi qu'au 1,48e. La boîte vous propose de réaliser l'un des chasseurs bombardiers de la Luftwaffe les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, à savoir le Messerschmitt Bf 110 en version C ou D. L'appareil fut largement utilisé lors des différentes opérations lors de la bataille d'Angleterre ainsi que sur le front de l'Est. La maquette regorge de détails et fournit d'options d'armement différentes et nécessitera de la part du maquettiste un haut niveau d'expertise ainsi qu'une solide documentation pour la réalisation des différents schémas de camouflage. Je vous propose tout de suite de découvrir en ultra haute définition la notice et les pièces constituant ce nouveau kit Edward, actuellement disponible sur les sites 1001 Hobbies.